عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار رواه مسلم Кто встретит Аллаха, не предавая ему сотоварищей, ни в ком и ни в чем, тот зайдет в рай. А кто встретит Аллаха, предавая товарищей, ему в ком-либо и в чем-либо, тот зайдет в огонь. عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة رواه مسلم عن جابر والكفر ترك الصلاة رواه مسلم Передается от Джабира, радиаллаху анху, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал. Поистине между человеком и многобожием и неверием оставление молитвы. عن بعض أزواج النبي رضي الله عنهن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة رواه مسلم عن بعض أزواج النبي رضي الله عنهن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عراسا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة رواه مسلم Кто придет к предсказателю и спросит его о чем-то, то не примется его намаз сорок ночей. Хадис приводится в сборнике имама Муслима. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك أخرجه أحمد وشيخ مقبل وهو حديث حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك أخرجه أحمد وشيخ مقبل وهو حديث حسن Кто подвесил амулет, тот сделал ширк. Хадис приводит имам Ахмед и шейх Мукбиль. И этот хадис является хасан хорошим. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا رواه البخاري ومسلم Передается со слов Аиши, да будет доволен ей Аллах. от пророка, саллиллаху алейхи что он сказал во время своей болезни, от которой он затем умер. Проклял Аллах иудеев и христиан за то, что они взяли могилы своих пророков мечетями то есть местами для поклонения. Хадис приводится у имама Аль-Бухари и Муслима.